Протяжка рывковая носит силовой характер, и в основе ее лежит поднятие снаряда по прямой траектории вверх, без отклонений. Плюс ко всему протяжка учит правильному движению локтя вверх, если его выполнять с адекватными средними весами. Часто данное упражнение выполняется в связке с другими, формируя различные комплексы. Например, протяжка плюс приседания плюс уход рывковый с плеч. Первое. Примите стартовое положение, как в рывке классическом. Спина прогнута, полная стопа, накрытие на старте. Второе. Начните тягу до колен, проводя снаряд вдоль голени. Третье. Пройдя голень, не прижимайте штангу к бедру в сторону паха, а наоборот, направляйте снаряд строго вверх, продолжая вертикальную линию. Для этого после колен одновременно разгибайте спину, ноги и направляйте локти вверх, выбрасывая штангу на прямые руки. Четвертое. Жестко зафиксируйте снаряд над головой, прижимая плечи к ушам и отводя таз назад. Данное упражнение я рекомендую выполнять с весами до 50-60% от рывка классического, до трех повторений в 3-4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.